De nuevo aquí, con todos vosotros, para dar comienzo a una entrevista muy especial con un amigo, hermano, compañero de nuestro ideal que realmente se ha brindado a ofrecer esta entrevista con el fin de aclarar muchas de las ideas y algunos de los conceptos que dentro del movimiento espírita nos comprometen, nos ayudan y nos inclinan a seguir adelante en este compromiso que todos tenemos adquirido. Es para mí un grandísimo honor, una grandísima excepción particular también, como no, poder presentar a Divaldo Franco, realmente lo importante en Divaldo, como en tantas y tantas veces que ha sido presentado, no es solamente los más de 60 años dedicados al estudio y divulgación de la doctrina espírita de Kardec. Es también que como orador, como medio, como ejemplo y sobre todo como hombre de bien, nos ofrece la oportunidad y el ejemplo de un camino que todos y absolutamente a todos nos podía servir de referencia. Quisiera explicar, quisiera expresar con palabras nuestra gratitud por su presencia aquí con nosotros y sobre todo lo más importante destacar que para mí no solamente la obra que contó con su primo Nilsson inició en la mansión del camino hace tantos y tantos años, tantas y tantas décadas, representa una de las obras sociales más importantes del Brasil, acogiendo a más de 3.000 niños desnutridos, niños de la calle, familias, jóvenes, mujeres, que necesitan el apoyo y la asistencia, no solo material, sino la caridad también espiritual, sino que aparte para mí Divaldo representa, sobre todo, la obra y la vida de él un testimonio de servicio en el bien, en la obra del Cristo, en la obra del Maestro Jesús, que en todos y para todos debe de servir de faro y de guía. Por todo ello, para mí, representa gran satisfacción poder presentar a los lectores de Amor, Paz y Caridad esta entrevista tan especial, tan única y tan extraordinaria. Muy buenas tardes, Muy Buenas tardes. Me gustaría preguntarte en primer lugar, ¿cómo ves tú el desarrollo del movimiento espírita a nivel internacional y sobre todo a nivel España? Queridos amigos lectores, nuestros votos de mucha paz. A medida que pasa el tiempo, el espiritismo se realiza en la cultura contemporánea, porque toda la gente lhe preguntas. El espiritismo dispone de respuestas. Sus respuestas están fundamentadas en los hechos. Por ello, el espiritismo es una ciencia que investiga, que constata y que demuestra todo aquello que le constituye la filosofía. Es una filosofía optimista porque demonstra a justiça de Deus, sua misericórdia, seu amor e a fatalidade da vida, que é a adquisição por el espírito de su plenitud, uma consequência ético-moral que nos conduz a uma visão de religiosidade. o Espiritismo se utiliza do Evangelho de Jesus por ser la más notable ética de toda la humanidad. En toda parte por donde yo tengo caminado, 68 países, he constatado que el hermeticismo a cada día más penetra en los corazones humanos. Y en España, desde el año de 1970, quando aqui estuve no período franquista e deteu na conferência subterrânea Hasta hoy el progreso es indudable. Se multiplican los grupos, despierta el interés de las personas que sufren. Los intelectuales intentan encontrar brechas para negarlo y no lo logran. Y en este Congresso, el vigésimo Nacional de Espiritismo, hemos oído conferencias muy importantes ao respeito da nova era y de la fijación del espiritismo en las almas. Continuando con la contestación que nos dices, ¿cómo crees tú que las nuevas generaciones eh, se pueden adaptar mejor a lo que el espiritismo nos está enseñando? Y sobre todo contemplando la coyuntura del momento de transición que estamos viviendo en estos momentos en el planeta. El materialismo ha conseguido destruir la ética los conceptos morales están desapareciendo y el ser humano está perdido en sí mismo. Hace 280 años, un pensador inglés, Thomas Hart, anunció que las personas de su tiempo habían perdido la dirección de Dios. Utilizándome de su pensamiento, diría, É o ser humano ha perdido neste momento a direção de si mesmo. E como não sabe para onde marcha, porque está aqui, qual é a finalidade psicológica da existência, se entrega ao desborde do prazer, marchando inexoravelmente para os trastornos de conduta e as fugas, a drogadição, é o sexo desvairado, é o tabagismo, é o alcoolismo e cayendo em depressão, em transtornos do pânico e a la vez em obsessões individuales e coletivas que tomam conta da cultura moderna. As gerações do porvenir serão o resultado de cansaço que já se observa na própria sociedade. sociedad. o homem moderno que conquistou as estrelas las partículas subatômicas não és feliz. Busca huir de la realidade por intermedio de la intoxicação de las neuronas, por meio de fantasias químicas, pero sempre retorna à realidade. Isso produz um tédio, um sentimento de vazio existencial, e é aí que as semillas do Espiritismo lograrão crescer desarrollarse y presentar a la cultura el camino para las nuevas generaciones. Interpreto por tus palabras que todos los movimientos sociales y revueltas que se están produciendo a lo largo de todo el globo, a lo largo de todo el planeta, también tienen que ver por este momento de transición planetaria en el que las conciencias están despertando nuevas realidades. Exactamente. La palabra crisis viene del grego cris, que quer dizer cambio. Estamos em um momento de crises econômicas, morais, sociais, individuais, porque este planeta está cambiando-se para um mundo de regeneração. E Allan Kardec, o codificador, com muita propriedade, no livro La Gênesis, no último capítulo, no 14, estudia la era nueva, quando espíritos nobres de outra dimensão estarão reencarnando-se para que se produzca o cambio total de la cultura e de los sentimientos humanos. A la vez, los nobles espíritos del passado estarão também reencarnando-se para propiciar este combate, esta luta, que se encontra na Bíblia como sendo a Armagedon, la lucha en el valle de Israel, que es simbólico, porque hoy la lucha es en el campo de la conciencia. Las criaturas humanas estamos aturdidas y el bien, por intermedio de ejemplos de hombres y mujeres dignos, conocedores de la verdad y con la certeza de la inmortalidad, será este campo, superándose la crisis que es el comienzo de una nueva era. y los espíritas, ¿qué papel jugamos aquí? Un papel de relieve, porque somos los herederos del conocimiento ancestral. La filosofía espírita ha sobrevivido a todo el pesimismo del siglo XIX, a todo el materialismo del siglo XX, y continúa hoy tan hermosa, tan noble y tan actual como em aqueles dias quando Kardec lá apresentou, em las síntese que se encontra no livro dos Espíritos. A nós, os espiritistas, cabe um dever de alto significado, demonstrar por os atos o contenido de nossa crença, que não é uma crença ciega, eu diria que é a ciência de la do conhecimento, porque solamente aceptamos aquello que puede ser demostrado em laboratorio. Por lo tanto, con carácter razonable y científico. Podemos entonces decir que el espiritismo, como anunció Kardec como consolador prometido en este cambio de ciclo, en esta transición planetaria, no solamente abre camino a los espíritas, sino que abre camino también a toda una humanidad sedienta de comprender cuál es su realidad espiritual en estos momentos. indubitavelmente. Kardec foi de uma sabedoria e de um profetismo impressionante. Porque quando miramos o desenvolvimento cultural, o macro e o microcosmo, e vemos que o homem está muito bem equipado de cultura, de inteligência e totalmente desequilibrado de emoções, vemos que a função do espiritismo é iluminar todas as doutrinas religiosas. Quando ele lhe perguntou aos espíritos se o espiritismo seria a religião do porvenir, os espíritos contestaram de maneira sábia: não, é o porvenir das religiões. Por quê? Porque seus fundamentos serão aceitados por aquelas doutrinas ortodoxas. Porque toda doutrina religiosa espiritualista afirma que a alma é imortal. pelo, solamente o espiritismo o prueba por intermédio da mediunidade. Toda a doutrina espiritualista diz que Deus é bueno, magnânimo, misericordioso. E solamente por intermédio da reencarnação é que podemos constatá-lo quando vemos tantas aparentes injustiças. Sabemos, como disse Jesus, que na casa del Padre muitas moradas. e agora temos as pruebas científicas de los particularmente dos Hubble, que diariamente nos apresenta o surgimento de galáxia e o desaparecimento de outras de los huecos negros. Então, o espiritismo está equipado para conduzir as criaturas humanas ao porvenir e nós espiritistas estamos responsabilizados para sermos aquello que Pablo de Tarso llamaba la carta viva del Evangelio, no la teoría, del ejemplo. Precisamente retomando la contestación que, das, quiero aclarar a los lectores de Amor, Paz y Caridad que Divaldo ha psicografiado más de 250 libros y eh, de los más notables o de los más eh, trascendentes, concretamente, hay uno últimamente eh, denominado como transición planetaria, en el que se explican muchas de las cuestiones que Divaldo nos está aclarando aquí ahora. Hay una cosa importante. Eh, efectivamente, el espiritismo nos aclara que en la casa de mi padre hay muchas moradas. En ese libro de transición planetaria se explica de que están reencarnando y preparándose espíritus de otros mundos para venir a la Tierra y ayudar en este proceso de cambio, en ese proceso de transformación. ¿Podrías explicar un poco en qué consideras que consiste este trabajo que vienen a hacer esos seres superiores? Uno de los problemas graves del evolucionismo es el llamado el eslabón perdido. Cuando Charles Darwin llega al primates húmedos y salta para el hombre sapiens. ¿Cómo se dio esa transformación? não se há encontrado fósseis. O mundo espiritual disse que esse câmbio se deu no genoma, no DNA, no mundo espiritual, é decir, no perispírito, quando vieram do sistema de capilha espíritos intelectualizados, pero não moralizados, que transformaram nosso corpo brutal em la forma que hoje la temos. E este momento também está chegando espíritos de outra dimensão, de um sistema próximo de nós outros, de onde partem espíritos nobres, intelectualizados e moralizados, para poder precipitar nos acontecimentos. Qualquer pode perceber que os niños de atualidade são muito diferentes de los niños de há 70 anos. Se viramos um chico hoje que tienen un conocimiento increíble de la tecnología, que pueden estar en contacto directo con la computadora, con un iPhone, com facilidade a partir dos 3, 4 anos, vemos que são verdadeiros ninhos prodigiosos, no que levou alguns psicólogos americanos e europeus a criar algumas denominações, ninhos índigo, ninhos cristais equivale é dizer que são ninhos especiales. Del ponto de vista psicológico, não devemos denominar os ninhos de maneira específica para não criarmos dificuldades em sua educação. Todos os ninhos são ninhos, y observamos ninhos inquietos, tremendamente agressivos, pero com uma capacidade intelectiva superior, muitas vezes, à dos adultos. E, por outro lado, observamos ninhos profundamente conhecedores, como se, eh, recordando-se de outras vidas, de planetas de onde haviam vivido e anunciando na televisão com a naturalidade impressionante. sou esses espíritos da nova era, que está chegando para ajudar-nos na grande transição, para este enfrentamento, o enfrentamento do ambiente com o mal, mal simbólico, porque el mal es la ausencia del bien como la tiniebla es la falta de luz. Deduzco también por tus palabras que Russell Wallace eh, estaba precisamente como gran naturalista, gran científico y gran espiritista que fue, más acertado en cuanto al tema del eslabón perdido que el propio Charles En ese caso, eh, podemos, digamos así, deducir que en esta época de convulsiones que vivimos, tanto sociales como personales, como psicológicas, el mundo de regeneración que se aproxima podrá salvar las distancias de la moralidad del ser humano y se hará esa selección que el Cristo profetiza en sus evangelios respecto a la derecha y a la izquierda? Con seguridad. Ya lo percebemos. Cuando miramos, por ejemplo, um nome como Nelson Mandela, que se desencadou e conmueve o mundo como o último ícone da liberdade, da fraternidade, do amor. um nome que sale da violência para o sentimento de generosidade e que conmueve todo o mundo e que não foi um mártir. En história da paz é praticamente o primeiro que tem a morte natural depois da vida monárquica. E a mim me chamou a atenção que, incluso o Papa Francisco se predispõe a ir-se à Ásia, à Suráfrica, para participar do féretro deste homem extraordinário, demonstrando que sua vida é um marco histórico da intolerância, do apartheid, dos inconvenientes para uma era de fraternidade e de paz porque todos hoy en el mundo están muy reconocidos a Mandela, lo que demuestra que la criatura humana es interiormente, intrínsecamente noble y buena, está solamente deslocada, viciada, ambientada em costumbres bárbaros e primitivos. Em esse momento que vendrá, e el mundo de revelação, serão separadas das ovelhas chivos los buenos de los malos, como Jesucristo ha previsto y ha demostrado, pues, continuando nuestro pastor. Pues entonces, claro, conforme estás explicando, esto confirma lo que a lo largo de la historia de la humanidad las, eh, Dios, Jesús y las entidades superiores envían a hombres a la tierra que impulsen el avance de la humanidad en todos los campos, las artes, las ciencias y también la espiritualidad y el ejemplo. Mandela, como bien dices, es un ejemplo de con una gran proyección social, pero de coraje, de generosidad, de fe y de convertir la violencia en la paz, de llevar al hombre y a todo un pueblo de un estado de odio y de violencia hacia un estado de paz y reconciliación entre los hombres. Pero igual que existen estos grandes seres, estos grandes hombres, que proyectan una luz y un camino de forma socialmente importante, también existen otros grandes trabajadores, sencillos, humildes, que realizan una labor inconmensurable para beneficio de la humanidad. Nosotros conocimos a uno de ellos que se llamaba Nilsson de Souza Pereira y que también sin esa proyección social de Mandela, desencarnó recientemente y era un hombre noble, un hombre de fe, un protector, un hermano que ha permitido muchas de las cosas que se han hecho en la mansión del camino y que ha realizado también Divaldo, como sustento, como apoyo de la obra de Divaldo, de la obra de la mansión y de Camino de entonces nosotros, desde la revista Amor, Paz y Caridad, quisiéramos rendirle un pequeño homenaje, muy sencillo, tal como él era, muy humilde, tal como él era. Y queremos hacerte entrega de algo que es nuestro pequeño homenaje para que tú puedas leerlo en portugués, perdona nuestras muchas faltas, ¿eh? y aquí está en castellano. Yo para los lectores, si me permites, voy leyendo castellano y tú <laughs> vale, recordando. Se titula Recordando a Nilsson. Hoy, como de costumbre, al abrir mis ojos, doy gracias a Dios por mantenerme vivo y despierto a la vida del servicio. Servir a otros es el mayor don que podemos recibir en nuestros corazones. Días de fuertes impresiones, momentos que nos hacen ser disciplinados interiormente para estar preparados en las tareas encomendadas desde lo alto. Hoy me he dado cuenta de que al abrir mis ojos ya no pertenecía al mundo de los mortales. Mi materia la he abandonado, presto, alegre y hasta dichoso la vida es un camino de verdadero aprendizaje. Hoy nosotros, Nilsson, te deseamos lo mejor, allá, cerca, muy cerca de los tuyos. Queremos recordarte como el alma que pasó en silencio y que sin embargo dejó huella profunda en muchas almas perdidas, necesitadas, con hambre de conocimiento espiritual. Vayan hacia ti, allí, a lo lejos, o quizás no tanto, nuestros verdaderos sentimientos fraternos, para que tu alma se regocije con el afecto y el amor que te brindamos. Sea ahora, en la libertad de tu espíritu, que tu alma descanse en ese jardín florido, repleto de espíritus amigos que a buen seguro iluminan tu corazón de bondad y amor infinito. A Nilsson, hombre que fue tierno, humilde y bondadoso, trabajador incansable de la obra del Padre, siempre sacrificándose por los demás, alma sensible que repartió trozos de amor desde su gran corazón, sembrando esperanza en esas almas necesitadas de justicia y misericordia humana. Hasta siempre, hermanos. Este es nuestro pequeño homenaje para Nilsson y deseamos que lo lleves a la mansión del camino para que ellos realmente tengan constancia de esta situación. Bueno, con esto yo creo que podemos dar por finalizada esta entrevista con Divaldo, agradeciéndole nuevamente la oportunidad que nos ha brindado de dirigirse a nuestros lectores en la revista Amor, Paz y Caridad y simplemente dejándolo en el turno de palabra por si él considera que a lo largo de esta trayectoria, de esta vida, de testimonio espiritual y de sacrificio por el bien y por el amor, él considera explicar o matizar algo que realmente a él le haya supuesto algo realmente importante en esta vida de testimonio y de progreso. Queridos lectores, As palavras são insignificantes para traduzir as emoções. É o sentido da vida, dizia Sócrates. É a imortalidade. Somos caminantes da imortalidade. Agradeço, em nome de nossa família espiritual, o carinho de nossos amigos de Villena, a esse trabalhador incansável que és Nilson de Souza Pereira, que é nos brindou com amor, dedicação, sacrifício, como discípulo fiel de Jesus Cristo, e que ahora despierto e no mais continuará trabalhando por el bem da humanidade. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Eduardo, por la oportunidad que nos has